chers aventuriers. Notre quête est désormais sur le point de commencer. Mais avant, je souhaitais une toute dernière fois vous avertir de la dangerosité de celle-ci, car une quête bien préparée vous permettra de rester en vie plus longtemps, et il est encore temps de faire machine arrière. Notre chemin sera semé d'embûches et d'êtres parfois terrifiants, souvent oubliés de tous, tapis dans les fourrés ou cachés dans les allées sombres. Je suis Chopsy, passionnée de fantaisie, de magie et de féerie, et ensemble nous allons apprendre à démasquer ces créatures, à les reconnaître et à leur rendre leur légitimité. Diabolique ou non, toutes méritent notre attention, mais prenez garde de ne pas périr en cours de route car je ne pourrai pas tous vous sauver. Accrochez-vous, suivez-moi et surtout, surtout, écoutez si vous voulez survivre. Notre première page du baissière commence avec une créature très maligne et terriblement cruelle. Petite de taille, ses yeux couleur de sang sont assortis au bonnet qu'elle porte et qui lui vaut son nom, le bonnet rouge. Parfois appelé Powry près de l'Écosse, Dunter en Northumbrie, Redcomb ou plus souvent Redcaps en anglais. Ce type de gobelin est appelé ainsi à cause de son ignoble coutume, qui consiste à imprégner leur bonnet du sang de leurs victimes, la légende raconte de plus qu'un bonnet rouge peut trouver la mort si leur coiffe n'est pas régulièrement imbibée et que le sang venait à sécher. Peu de ceux qui ont croisé leur route en ont réchappé vivants. Cependant, j'ai réussi à récolter certains témoignages comme ceux de Catherine Briggs ou encore du folkloriste William Anderson. Ce dernier les décrit comme de vieux hommes courts et trapus, avec des cheveux macabres tombant sur leurs épaules, une pique dans la main gauche et le fameux bonnet rouge sur la tête. Selon l'elficologue Pierre Dubois, la femelle serait rousse et la créature mesurerait généralement 62 cm. Mais ne pensez pas pour autant qu'ils sont faciles à semer. Malgré les bottes de fer qu'ils portent aux pieds, ils sont très rapides et pourraient vous déchiqueter en un rien de temps avec leurs longues dents acérées, tandis que leurs griffes semblables à d'imposantes serres d'aigle vous paralyseraient et ce sans effort. Le repère préféré des bonnets rouges, sadiques et malveillants, rassemble tout lieu témoin d'horreur. On les retrouve ainsi le long des frontières de l'actuelle Angleterre et de l'Écosse, au sein de châteaux, de tours ou encore de donjons en ruines. Ainsi, les régions de Cumbria et de Northumbrie en sont par exemple infestées, car elles ont été des zones de troubles et de tensions des siècles durant, zones adulées par des brigands, des bandits et autres criminels. Il est d'ailleurs dit que les Pictes auraient utilisé du sang humain pour purifier les fondations de leurs châteaux frontaliers. Ce fait macabre aurait ainsi fortement attiré les bonnets rouges. Une fois bien installés au sein des ruines, camouflés parmi les pierres, les cruels gobelins s'amusaient à repérer les voyageurs et à leur jeter du haut des tours de gigantesques pierres pour les assassiner. D'autres fois, ils les faisaient rouler pour mieux les écraser, et quand cela ne les amusait plus, ils transperçaient directement les victimes prises en embuscade avec leurs piques. Grâce à cela, leurs bonnets pouvaient être continuellement teintés et leur soif étanchée. A noter aussi que selon William Anderson, les Dunters et les Porries, qui sont une espèce distincte de bonnets rouges, plutôt que d'attaquer, provoquaient, elles, un son étrange, puissant présage de désastre. Mais n'ayez crainte, car il existe un moyen de vous défendre, et je vais vous le confier. Alors prenez vite votre plume et immortalisez donc ces paroles qui pourraient vous sauver. Si lors de notre quête nous sommes amenés à croiser la route de ces terribles créatures, il vous suffira de citer la Bible, ou plus efficace encore, de brandir une croix en le faisant. Croyez-moi, un abominable hurlement retentira alors à vos oreilles, vous confirmant que le bonnet rouge sera éliminé. Si certains ont dit qu'ils se contentaient de prendre la fuite en vociférant, d'autres ont affirmé les avoir vus disparaître au milieu des flammes, ne laissant derrière eux qu'une dent comme preuve de leur existence, et ce, à l'endroit même du crime. Mais avez-vous déjà entendu le nom de Robin Redcap par le passé eh bien, à vrai dire, cela ne me surprend pas, car ce nom tente à se perdre, et c'est pourquoi je ne peux que vivement vous mettre en garde, car nul ne sait aujourd'hui où il se cache, et pourtant il représente un danger mortel pour chacun de nous. Qui sait s'il ne continue pas de colorer son bonnet avec du sang humain Qui sait s'il n'est pas déjà en train de vous épier du haut de sa tour Voici une partie de son histoire telle qu'elle est racontée dans mes parchemins. Robin Redcap, c'est la légende d'un gobelin sanguinaire et ambitieux, les habitants d'une région d'Écosse subissaient les horreurs du tyrannique Sir William de Soulis, propriétaire du château de l'Ermitage, situé à la frontière sud du pays et construit en 1240 environ par son ancêtre Nicolas de Soulis. Meurtres, tortures et autres crimes terrifiants étaient devenus monnaie courante, au désespoir de la population. Soupçonné de sorcellerie, le coupable de tous ces maux était en réalité influencé par un bonnet rouge du nom de Robin Whitecap, le poussant à tous les vices, ce dernier avait offert à William de Soulis un pouvoir formidable en échange de son âme, celui de ne pas être blessé ni par la lance et la flèche, ni par l'épée et le couteau. Mais cela n'arrêta pas pour autant les habitants qui, sur une déclaration du roi, réussirent à capturer le cruel propriétaire et à le mener jusque dans un cercle de pierres dressées situé dans l'est de la région de Lothian, en Écosse. Au centre du cercle mégalithique se trouvait un énorme chaudron, tout bouillonnant, je vous laisse imaginer la suite. Aucune arme n'ayant en soi été utilisée, le bonnet rouge fut lui dans l'impossibilité de venir à son aide, si tant est qu'il en ait eu l'intention. Petite précision pour les plus curieux d'entre vous. Attention car une confusion existe entre Sir William de Soulis, qui serait une création de Walter Scott, et William de Souls, seigneur de Liddesdale au XIVe siècle, qui aurait lui inspiré le personnage de la légende. Les livres d'histoire affirment que William de Sauls, ayant lui pour sûr véritablement existé, a été condamné pour trahison et conspiration contre le roi Robert le Bruce, puis mort au château de Dumbarton. Mais les causes de sa mort restent comme par hasard très floues. Et qu'en est-il du bonnet rouge dans tout ça Eh bien certains racontent qu'à la mort de son maître, Robin Redcap lui aussi disparu. Pourtant, d'autres affirment l'avoir aperçu au cours des années. Mais a-t-on retrouvé un corps A-t-on retrouvé une dent C'est un mystère, tout ce que l'on sait, c'est qu'une rumeur parle d'un trésor caché au sein d'un château, trésor à ce jour nullement retrouvé. Avec la technologie actuelle, il est évident que nous aurions déjà dû l'avoir saisi. Cela signifie-t-il que son détenteur diabolique veille toujours dessus En tout cas, si vous êtes amené à visiter le château, aujourd'hui en ruine mais visitable en été, regardez bien tout autour de vous. Et j'insiste, tenez fortement votre croix. Si les joueurs de Donjons et Dragons peuvent se vanter de connaître les bonnets rouges, vous en revanche, vous pensez peut-être ne jamais en avoir entendu parler de ces créatures, n'est-ce pas Eh bien, je peux vous assurer qu'il n'en est rien, car chacun de vous a sans doute regardé ou lu les livres d'Harry Potter. Et oui, les bonnets rouges y sont cités pour la première fois dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, en tant que chapeau rouge. Il s'agit d'un petit gobelin vivant dans des endroits où le sang a déjà coulé, tentant de tuer les moldus, égarés à coups de gourdin. Alors, cela vous dit quelque chose Bien entendu, les bonnets rouges apparaissent ailleurs dans le folklore, et pas toujours en mal. Prenons par exemple certaines fées dans certains villages de Cornouailles qui étaient appelées bonnets rouges en raison de leurs habits, et qui, elles, portaient bonheur. En Hollande, selon Katharine Briggs, d'autres créatures homonymes sont également des êtres bienveillants. Ils sont aussi connus sous le nom de Mankin, plus proches des brownies tels qu'on les connaît. Ils étaient tous vêtus de rouge et avaient la peau verte. S'occupant des foyers, il rendait les habitants prospères, mais attention de ne jamais, au grand jamais, leur offrir de vêtements, sans quoi ils disparaîtraient pour ne plus jamais revenir. De la même façon, attention à ne jamais les offenser, car les conséquences pourraient être désastreuses. Mais cela, c'est une autre histoire. Ainsi s'achève le premier chapitre de notre bestiaire. Je sais que cela fait beaucoup à digérer, mais tout vous sera utile pour la longue quête qui nous attend. Je me dois également de vous mettre en garde, chers amis car les précieuses informations que je vous donne sont à prendre avec des pincettes. Je vous les expose ici, mais c'est à votre tour ensuite de les analyser, de les confronter, de les interpréter de nouveau, et ce avec le plus de recul possible en vrai folkloriste. Les légendes et les paroles se tordent et prennent parfois des aspects complètement différents. Soyez sûr de toujours bien vous référer aux sources que vous jugerez les plus pertinentes. Pour vous aider, je vous donnerai quelques-unes des miennes en description. Votre mission à travers cette quête, c'est de redonner vie à ces créatures, tout en conservant une part de mystère pour mieux les protéger. Et je dis bien toutes les protéger, même les plus sombres, car elles font tout autant partie du folklore et de la fantasy, et nous nous devons pour cela de les défendre elles aussi. Oh et avant de vous quitter, j'ai intentionnellement omis de citer l'un des noms anglais donnés au bonnet rouge. serez vous retrouvé lequel À vos livres, plumes ou claviers, j'attends la réponse en commentaire. Qui sera le premier à trouver